Mae cynolfan pobl ifanc Cwmbran yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i bobl ifanc a'i mwynhau, fel coginio, byrddau pŵl, byrddau ping-pong a chelf a chrefft. Mae'n hwyl iddyn nhw gan eu bod nhw'n cael cyfle i wneud pethau na fydden nhw'n cael cyfle i'w gwneud gytref nac yn yr ysgol. Mae'n cynnig amgylchedd diogel ac mae'r bobl ifanc yn teimlo'n gyfforddus yn siarad gydag unrhyw un yn y ganolfan. Un o brif dargedau'r gynolfan yw magu hyder y bobl ifanc. Ei nod yw bod yn siop un stop sy'n cynnig popeth posib ar gyfer pobl ifanc, a hynny gan bobl ifanc. Mae'r gynolfan yn cynnig gweithgareddau gwaith ieuenctid traddodiadol ac maen nhw hefyd wedi datblygu rhaglen dysgu yn y gweithle sy'n cynnig hyfforddiaeth mewn ymgysylltu ar lefel 1. Mae gan y gynolfan fenter cymdeithasol hefyd, sef Randoms, Academi Gyflogaeth, Addysg, Hyfforddiant ac Entrepreneuriaeth. Maen nhw wedi bod yn canolbwyntio ar sicrhau bod pobl ifanc mewn sefyllfa lle gallen nhw gael gwaith a datblygu fod yn oedolion hapus ac anebynol. Mae canolfan Cwmbran yn ceisio sicrhau bod y bobl ifanc sy'n dod drwy'r system yn cael eu darchafu'n fewnol os oes modd. Mae Kayleigh Thompson wedi bod yn y ganolfan es dros dair blynedd a ddeg. Mae hi wedi mynd o fod yn aelod o'r ganolfan i fod yn gydlynydd y gwaith ieuenctid yn rhedeg prosiectau ei hun erbyn hyn roedd cael y marc ansawdd air yn destun balchder mawr i'r tîm cyfan. Roedd yn profi i bobl eraill bod y ganolfan yn cynnig gwasanaeth o'r ansawdd uchaf i bobl ifanc a'i bod hi'n bwysig cydnabod hynny. Pobl ifanc yw blaenoriaeth tîm y ganolfan, ac mae hynny i weld yn y gwaith maen nhw'n ei wneud ac yn y ffordd mae'r bobl ifanc yn gweld y staff. Mae'r gynolfan yn credu bod cefnogaeth yn elfen allweddol o waith ieuenctid. Mae'n cyniatau iddyn nhw arwain pobl ifanc yn y cyfeiriad cywir. Mae'r bobl ifanc yn gwybod bod rhywun yn y gynolfan bob amser i'w cefnogi nhw, gydag unrhyw beth sydd ei angen arnyn nhw. Mae mwy na chynolfan ieuenctid yma. Mae teulu yma.